Magwawala ka ulit? Hindi ka pwede magwala doon bro. Bakit? Islaman di ba? Magwala ka pag bigo ang pag-ibig. Hindi, <laughs> pangit, pangit. Islaman ba? Ulit, ulit, pangit, pangit. Magwawala ka na naman? Ito ako magwawala doon. Hindi naman ako bigong ang pag-ibig katulad mo. Wow! <laughs> I said, can't school me, I'm that cool, that cool. Can't school me, I must school. Islaman, di ba? Oo, oh, uhuh, ba? Islaman. Okay, Islaman. Yung Islam tsaka yan. Ano yung lamesa natin? Paano mag slaman ng heartbroken nun? Tanong ko pa. Kung hindi ikaw ang dahilan Walang forever. Ano yun? Tama na yan. Feeling ko nagba-vlog na lang ako pag may concert eh. So, ano, tara na! Yung mga past concert vlogs ko kasi, medyo Islaman siya. Waka, waka, pero this time, feeling ko may iyakan. May lang ulit ng vlog yung mga Kaya ka eh. Kaya mabuti na lang bumalik ka. Sige, worth it. Iyak ka. Di, si Jason na lang umiyak bro. <laughs> Oh, son, is ka na lang umiyak bro. Iiyak ka rin. Walang iiyak dito. Iyak ka sa mga iniwan. Ito, ito, iniwan ka. Pag ayaw na, Wag na! It is Chukoy, ang kaibigan kong heartthrob na recently lang makipag-break sa long-time girlfriend niya. Masaya ka na ba? Oo naman bro. Paano pag nilapitan ka nito? Pag nilapitan niya ako, lalayo ako bro. Ako na lalayo kusa. <laughs> Pag ayaw na, wag na. Lakas eh. Pag ayaw na nga, wag na. Tama, tama naman. Tama ba? Tama. Tama. Tama. Huwag pipilitin ang ayaw. Nagweb! Happy hour! Woo! Happy hour! Nagiging happy! Kami hindi! Ito naman si Jason, ang isa ko pang kaibigan na recently lang nakipag-break sa long-time girlfriend niya bumaba! Masaya ka na. Lahat nagdadruga. Masaya din ako. Pero naka-move on ka na ba? Ako? Matagal na. Walang forever. Basta, sinayang mo lang ako. Sana, wala na lang what ifs. Ah! Ako, iiwan ka ng iwan. Yeah. Kayo pa lang, alam mo nang wala na. <laughs> Actually, marami pa ang sawi sa amin. Pero natutuwa talaga ako sa dalawang to. Parehas ang sitwasyon, Magkaiba ang rason pero good vibes pa rin kahit ganoon. Good evening, everyone. kahit sandali Amen. sasama ka sa akin? Saan? Relax. Um, Standby. Standby. Hey, good life. Ang crush ko na si ano, I don't know his name but yung... <laughs> yung gitarista? Yung main ano, yung main ano. Pa ano, yung main nung eh? singer. XB pa rin ako, men. XB. May XB pa ba? Pasensya na, iba na yung crush ko. Hello, anime. Ah! Sakit pa rin puso mo? Di na. Okay na ako. Okay na puso mo? Okay na, yes. Mas okay pa to kay Winnie. Teka lang, Pat. Anong pinagsasabi mo? Ah! Pat, ito si Pat, ang hopeless romantic kong kaibigan na madalas ko nakikitang heartbroken. Nakita ko na siya nagtsatsabi hugot, <laughs> nagwa-walling, tumatahol na parang aso. Pero ngayon, iba na eh. Mahal mo si Pat? Hmm? Mahal mo ba si Pat? Bakit? Sabi niya kalma lang, so kalma lang. Kung ko sa akin na, mahal ko na. NANI? Malaki tayo nga. Nakabalaki! Kuya, kuya, ano ba kayo? Ano kuya, kuya, ano ba kayo ng comment? Kuya, kuya, sabi niya po, mahal na po na kayo. Sabi niya, mahal ka na daw. Eh. Ang tanong nito ko kung masaya ka. Oh! May, mukha naman masaya Ah, eh. ilam na tayo. At kitang-kita din sa ngiti mo na masaya ka rin. Congrats, Bessie Wap. Sana oil. Ganda yung concert. Nag-enjoy lahat. Lahat lahat. Nag-enjoy ka? Nasaktan ka? Umiyak ka? Eh. Walang iyak-iyak. Strong independent. Sana bumalik ulit sila. Pero ayoko na siyang bumalik sa akin. Ano masasabi mo sa nangyari kay Winnie kanina? Wala. Gal galing niya magbaksak ng isang tao. Natsukoy ka na ba? Natsukoy ka na ba? <laughs> Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng bro. Ang ibig sabihin ng tsukoy, nilaglag. Nalaglag na ako ng tropa ko. Eh. Pero, <laughs> siyempre, lahat naman nalaglag na ka ng tropa mo, di ba? Nachokoy ka na. na nachokoy na ako. Nachokoy. ano ba yung sabihin ng nachokoy? Ang nachokoy kasi. Gagastrain ko ah. Naghiwalay ng maayos. Yun, yun. maayos yun. Gusto mo paliwanag ko? ang, ah, ah, tol, Ang nacho ko, yung nag-bowling ka, pinagalitan ka, nag-break kayo. Yun yun. At Nagsisisi ka ba na nag-bowling ka? Hindi. Nacho ko ka na ba? Ano ba yun? Nilaglag ka. Okay. Nilaglag sa ka. Sa kama? Nilaglag sa Na Jason ka dyan eh. Na Jason. <laughs> na Jason Morales. Na Jason Morales. Jason Morales na tanong, hindi sa lalaki, men. Kailangan tinatanong mo yung Jason Morales, sasabi mo, sa babae, Bes, na Jason Morales ka na ba? Yung <laughs> Jason Morales, yung hindi naliligo, naliligo sa pama mo. <laughs> na Jason Morales. 5 hindi years! Hindi ako katulad ng iba dyan. Sasabihin, hindi daw siya nagsaya ng 5 years. Never daw siya naging masaya ng 5 years. Ah! <laughs> please, please, please. paki follow si Mark. Please, please, please lang po, guys. Follow Mark daw. Follow ka daw, bro. Mark, paluin nila si Mark. Paluin ka. Uy, po dito doon. Please, please, please follow Mark. And please support him. This is a good guy and subscribe na rin kayo sa channel niya and yun lang.